Der plüschige Fußballschuh ist der ideale Werbeträger für Fußballbegeisterte. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Minifeed-Qualität.